trik yaparak adeta şov yaptı. Birinci golde verdiği tepkisi ise çok ilginçti. Ayrıca attığı penaltı golünde de kaleciyle yetinmeyen Ronaldo fileyi de sert bir şekilde şutla geçiyor. Dokuz numara çalım. Ronaldo'nun genelde hızlı ve topu sürükleyerek yaptığı çalımlara hepimiz alışkınız. Portekiz milli takımında ise Ronaldo'nun rakipleri İrlanda. Topu ayağına alan Ronaldo bir anda çalımlarıyla İrlanda oyuncularının adeta başını döndürdü. Sekiz numara hızlı koşu. Ronaldo oynadığı futbol ile pek çok insanın aklını alamayacak şeyler yaptı. Ancak rakip takım için böyle bir oyuncunun varlığı sizin için çok kötü bir durum. Bu pozisyonda Ronaldo'yu ne kadar durdurmaya çalışsalar da bir türlü durduramıyorlar. En sonunda ise attığı orta ile takımı gol bulmayı başarıyor. 7 numara Jose Mourinho'ya kapak. 2013 yılında Mourinho Real Madrid'den ayrılıp Chelsea'ye gitmişti. Ayrıldıktan sonra Ronaldo ile laf dalışına girdi. Aralarındaki polemik spor dünyasını da çok şaşırtmıştır. Mourinho asıl gerçek Ronaldo'nun Brezilyalı Ronaldo olduğunu söylemişti gün geldi ve 2013 yılında Chelsea'nin başında olan Mourinho, Real Madrid'le karşılaştı. O maçta oynayan Ronaldo 2 gol attı ve frikik golünden sonra yedek kulübesine dönerek Mourinho'ya nispet yaptı. İşte bu anlar hala unutulmamıştı. 6 numara İlginç hareket. Ronaldo'nun özellikle İspanya maçlarında daha hırslı olduğu gözlenmiştir. 2010 yılında oynanan İspanya ve Portekiz maçında yaptığı bu hareket herkesi şaşırtmıştı. Önüne gelen topu sanki eliyle almaya çalışan Ronaldo, rakibini çok farklı bir şekilde şaşırtmaya çalıştı. Beş numara Havalı hareketler Ronaldo kariyerinin başlarında o da Neymar gibi değişik hareketleri çok seviyordu. Şimdi her ne kadar daha da ciddi olsa da o dönemdeki buna benzer hareketleri çok fazlaydı. İşte 2008 yılında yaptığı bu hareketleriyle rakipleriyle adeta dalga geçiyordu. Dört numara Füze 2011 yılında Real Madrid Amerika takımlarından Los Angeles Galaxy ile karşı karşıyaydı. Ronaldo attığı şok edici bu golle futbolla adeta füzenin ne olduğunu tüm Amerika'ya göstermiş oldu. Pek çok Amerikalı onun bu golünü büyük hayranlıkla izledi. Üç numara ilk milli maçı Ronaldo daha 18 yaşındayken Portekiz milli takımıyla 2003 yılında sahaya çıktı. Sonradan oyuna girdikten sonra yaptığı şovlar ve futbol hakimiyeti ile pek çok insanı şaşırtmayı başardı. Gelecekte bir yıldız olacağını düşünenlerin sayısı o günden sonra daha da hızlıca artmaya başladı. 2 numara Frikik golü. Ronaldo Manchester United ile birlikte çok hızlı bir form yakaladı. Özellikle attığı frikik golleri ile bu alanda en iyisi olmuştu. Teknik hocası Ronaldo'nun attığı bu frikik golü için İngiltere Ligi'nde gelmiş geçmiş en iyi frikik golü olarak yorumlamıştı. Bir numara 2 dakikada 2 gol bu yıl Portekiz ve Mısır'ın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Cristiano Ronaldo uzatma dakikalarında attı. İki golle maçı aldı ve inanılması güç bir olaya imza attı. Mısır 1-0 öndeyken Ronaldo'nun 90 dakikanın uzatmalarında attığı iki gol en çok konuşulan olaylardan biri olmuştu.